na Kajala mara pap tunamuona eh, hiyo siku nilienjoy life kabisa, nikasema ah, nilifurahi kabisa, yani ndo namuona Kajala live eh Maana nilikuwa nimeshazoea kumuona kwenye TV ndio eh, nikasema da, kama nimeweza kumuona Kajala live, hata yes tunaweza nikamuona live <laughs> ah, eh, tunakuja tunashangaa yule rafiki yake yule Kajala yule aliyokuwepo na kujaraga naye. Basi mm. siku tena mwanaweza akatambia kuna mgeni anakuja, kumbe ni yule rafiki yake kaja. Mm. Akaja. Tunashangaa, "Hey, mbona naye anaingia jikoni anapika?" Mm. Kwanza mimi nikashangaa, kwa nini dada anaingia jikoni anapika? afu na rafiki kumbuka na rafiki yake Kajala huyo. Mm. Anaingia anapika. afu kumbuka wakati yupo na Kajala, huyo dada huyo, mm. aweza akaingia jikoni akapika. Tumefika hapo Harmonize sasa anaanza anaanza kumfungua Kajala macho mm. kile kitambaa anamfungua amemfungua kamaliza, akaambia ah, kumbe ndio kuko macho. Nikamwambia yeye eh, mimi niko macho, wakati huo nawachungulia dirishani, na sikia sauti sauti chumbani, ugomvi ugomvi, utanikoma leo sijui mm. eh, kuguruka nyuma tu pap, mimi nipo napiga story na mimi, kuguruka tu nyuma pap, namuona Harmonize wanasema ukitaka kujua siri za ndani ya nyumba ongea na dada wa kazi tunaye dada wa kazi siku ya leo kutoka nyumbani kwake Harmonize. Tunakwenda kujua nini ambacho kilichotokea nyuma ya pazia, ni mara baada tu ya mahusiano yake, ikiwa ni muda mchache tu umepita baada ya kumvalisha aliyetajwa kuwa mpenzi wake pete ya uchumba, tukiwa tunasubiri ndoa. Sasa mahusiano yamevunjika.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 habari sawa ehe ilikuwaje ukajikuta unafanya kazi kwa harmonize ni na ndugu yangu mm. maana ndugu yangu anajuana na harmonize mm. mimi nilimaliza form four mwaka jana mm. nilikopo pale kijijini kwetu arusha mm. natafuta kazi ya kufanya mm. nikawa sina kazi huko huko naulizia kazi ya kufanya bahati nzuri na ndugu yangu anaishi huku dar es salaam mm. nikampigia simu nikamwambia nikamwambia bwana e, vipi kama kuna mchongo wote wa kufanya huku mjini naomba unijulishe mm. maana mi natafuta kazi ya kufanya kazi yote tu minafanya mm. hiyo mm. ndugu yangu akaniambia ah, basi sawa moja niandae mazingira nikuandalie mazingira mchongo mm. nikamwambia ni vizuri kama ukifanikiwa mm. ndugu yangu baada ya siku kadhaa akanipigia simu mm. akaniambia mdogo wangu kazi huku nishapata nikamwambia kazi nikamwambia kazi gani akaniambia kuna kazi mwenzangu alikuwa anatafuta hapo ni kazi ya ya dada wa kazi mm. utaiweza nikamwambia mi kazi yote naiweza nilikuwa ni kazi yote naiweza sichagui kazi mm. naiweza kazi za ndani naziweza vizuri kabisa akaniambia basi sawa ngoja basi nikuandalie mazingira nikamwambia mungu niandalie mazingira mapema maana mimi hapa kijijini hali ngumu, ndio hivyo, nimemaliza form 4 sina hata nauli ya kuja hadi Dar es Salaam, maana kutoka pale kijiji kwetu Arusha kuja hadi hapa Dar es Salaam mm. nauli ni ni hela sana, ni hela ndefu kidogo. Nikawa naambia ande mazingira, kaniambia wewe usijali, usijali, usiwaze, mm. nitaongea na huyo mtu ambaye nakuunganishia kazi mm. atanipa hela kidogo, nitakutumia then nikishakutumia mm. utakuja ukishakuja mimi nitakupokea baada ya Dar es Salaam kituoni kama kawaida mm-hmm. kuwasiliana kwenye simu mm. nikamwambia sawa akanipigia simu akaniambia utakuja siku fulani sijui hela ameshamtumia mm. nikamwambia sawa basi mi nikafurahi kweli mm. Ah, nikaanza kuwaongea pale na wazazi baba, baba mama nikawambia kuna kazi nimepata huko dar es salaam mm. akaniambia ah, kazi gani mwanangu nikamwambia kazi ya ndani akaniambia mwanangu utaiweza nikamwambia ndio nitaiweza mm. akaniambia ni vizuri nenda yaani mungu akubariki uendelee kufanya uendelee kufanya hiyo kazi upate hela uendelee na majukumu yako kama nikuja kuendelea kwenda kwenda shule baadaye mm. uende vizuri nikamwambia sawa mm-hmm. hiyo mm-hmm. siku nakumbuka ilikuwa siku ya jumamosi mm nikapanda nikapanda kwenye gari vizuri huko nawasiliana na huyu ndugu yangu ambaye yuko huko Dar es Salaam mm. kapanda kwenye gari vizuri akaniambia ukifika Dar es Salaam utamwelekeza dereva utamwambia akushushia wapi sehemu inaitwa sheki langu mm. nikamwambia sawa nikawa kwenye gari vizuri pa Dar es Salaam kumbuka pale pale kijiji kwetu nimetoka yani asubuhi sana mm. lakini Dar es Salaam nikaa nikafika jioni jioni yani mm. unajua kutana kutoka kule Arusha hadi huku mbali, tumekuja na gari ya moja kwa moja mm. Kaambia kwa dereva anshushie wapi sheki langu, amenishushia sheki langu vizuri, nimemaliza nimeshuka kwenye gari pale kituoni, nikampigia ndugu yangu, halo, vipi? Akaniambia saka, akaniambia ah, upo wapi? Nikamwambia ndo hapa nishafika hapa kituoni. Akaniambia ah, sheki langu pale, nikamwambia ndio. Basi akanikuta hapo nimesimama hapo, akaja akanipokea, akaniambia pole kwa safari, nikamwambia asante. Akamwambia basi tuende moja kwa moja nikakuelekeze kwa hiyo mtu ambapo unatakiwa kwenda kufanya kazi. Nikamwambia mhm. sawa, akanipeleka. Alivyonipeleka ile tumefika, naona mjengo mkubwa, naona mjengo mkubwa mm, kwanza nikashtuka, nikashangaa mm, mbona nyumba kubwa hivi, nikashtuka kumbuka hapo mimi sijui naenda kufanya kazi kwa nani hiyo kazi ya ndani sijui ni kwa nani mm. metokea hapo tumeingia tu hivi eh, mara papa namwangalia naona ni Harmonize nikasema he mbona huyu Harmonize ndo nikupo namuona kwenye TV leo hii ndo ninamuona live kwanza nikafurahi nikashtuka sio hapo Harmonize namwambia huyu ndugu yangu ah ndo umemleta eh ndo umemleta amwambia eh, ndio akaniambia ah asante bwana asante bwana poleni akamwambia sawa akanikabidhi kwake kwa hiyo harmonize tukaingia ndani ile tulivyoingia ndani mm. naona kama kuna watu watu mm. watu watu pale wamekaa kidogo harmonize akanitia akaniitia akasema witi witi njo hapa witi akaenda akamwambia ah, nakukabidhi kwa huyu dada umuonyeshe onyeshe vitu vitu nini jinsi huku ndani tunapoishi tunaishije Binti akanipokea vizuri mm. Akaniambia pole pole kwa safari, nikamwambia asante. Akaniambia mimi pia ni dada mwenzako wa kazi mm. Nikamwambia ni vizuri, kumbe tupo pamoja. Akaniambia yeye, eh, kwa hiyo huna, tutakuwa tupo dada wa kazi wawili. Nikamwambia sawa mm. Akanielekeza huyo binti, akaniambia chumbani, chumba chako utakacholala leo ni hichi hapa na hichi hichi utakuwa unalala siku zote mm. Nikamwambia sawa. Yeye ndo ameniingiza ndani hivi nimemaliza. Akaniambia kwani umechoka sana? Nikamwambia bado sijachoka, maana mimi ile nilivyoingia tu hivi nilikuwa na ule mwemko mm. wa kutamani kujua huku ndani kupoje nini, maana nyumba ile nzuri kabisa pale mm. Basi akaniambia kama hujachoka, ngoja niendelee kupitisha pitisha huku ndani kuonyesha mazingira yapoje. Mm. Akanipitisha akaniambia, hapa ndo chooni, hapa ndo jiko, hii ndo sebule, akanielekeza akaniambia hivi ndio vyombo vya wageni vyombo vyombo vya kwetu akanielekeza yani nyumba ya kifahari kubwa mm-hmm. akaniambia haya hapa hizi hapa hii hapa ndo friji kila kitu akanielekeza jinsi ya kuwasha taa unawasha hivi jinsi ya kufanya akanielekeza kila kitu akaniambia hapa ndani si kama madada wa kazi mm. kazi zetu tu ni kuosha vyombo kupika na majukumu majukumu mengine nikamwambia sawa basi ile aliponielekeza hiyo tukaingia jikoni direct anza kupika tumepika chakula tumemaliza tumeandaa mezani tumeandaa mezani tumeweke hapo wageni mbuka pale Harmonize alikuwepo na meneja wenzake wale mm. na wasanii wenzake mm. walikuwepo wanajadiliana wanajadiliana kuhusu mambo ya mziki mm. tumwapakulia vyakula vizuri wamekaa mezani wamekula na situko tumekula mm. baada ya muda kidogo wale wageni wameshaondoka wametoka zao harmonize kaja akanifuata akaniita dada njoo nikaenda akaambia ah, ndo wewe ndo wewe walikuwa wamekuleta eh? nikamwambia ndio akaambia basi karibu sana karibu sana hapa ndo nyumbani jisikie vizuri jisikie amani mm. nikamwambia asante kwa mawazo yangu haraka haraka tu nikavuta tu picha nikasema ah huyu kaka huyu kumbe mtu unajua ile msanii ile unamuona kwenye tv mm. hujamuona mm. live unaweza ah huyu mtu kama anakaa kiburi dharau mm. mm. kumbe kumwangalia tu hivi yani the way tu alivyo tu nikaribisha mm. yani nikamwona kabisa ah huyu kaka ana roho nzuri ana mm. kiburi ana dharau ana heshima basi tukaendelea kukaa tulivyoendelea kukaa yule dada yule dada akaja akanielekeza wageni sio wameshaondoka mm. Harmonize yake ingia zake tu ndani akalala mm. alivyolala si tukaingia mesebleni hapo tumetoa vyombo tumeacha meza safi mm. tumeweka vyombo sehemu inapotakiwa ambapo vyo vyombo tukia ni vizuri yani yani ni vizuri tuvyoshe usiku mm ili asubuhi kama mtu ame ili kama tumeamka ambapo sisi tumadada kazi mm. tuendelee na majukumu mengine kupika kufagia nini mm. lakini kama tumechoka tunaweza tukavipanga tu vizuri hapo usiku tukaviamkia asubuhi sana tukaviweka tukaendelea na majukumu mhm. basi mm-hmm. hivyo tukavichukua kwa usiku huo tukasema ili tu asubuhi tu tukiamka mm. tusiwe na majukumu mengi tukaviosha vyombo vikakaa visafi tukaingia na tukalala mm Tumeamka asubuhi kesho yake, dada akaza akanipangia majukumu. Akaniambia we pika chai, mimi kunaosha vyombo. Ukishamaliza wewe utadeki, mimi kunafagia. Alafu mimi eneo langu la kufagia likopo ni mbele ya nyumba ile. Mm. Ah, tumefanya hivyo haraka haraka, kila kitu fresh vizuri. Mm. tukaandaa na chai nini, sisi tunapenda chai ndio lakini mm. harmonize kumbe tukagundua dada kaza kanielekeza akaniambia harmonize yani apendelea chai maana mm. mimi nimekaa hapa mimi dada wa kazi muda mrefu nimekaa hapa muda mrefu anapendaga supu chapati chapati mm. vitu kama hivyo mm-hmm. akaandaliwa vizuri akaikiwa mezani alivyoekewa mezani tukashangaa mm, hiyo mm, siku kwanza amechelewa huamka ameamka kwenye saa tatu hivi mm tukagundua ah, kumbe usiku huwa jana alikesha studio na mm. wenzake alivokisha kwa hiyo akawa amechoka ile kwa hiyo sio rahisi amke hata ile asubuhi sana mm. alivyoamka akatoka nje mm. alivyotoka nje na mlinzi wenzake akatuambia leo tutaandaa kila kitu vizuri hapa mm. na wageni wangu watakuja kama kawaida mm-hmm. akatoka Harmonize na mlinzi wakaenda wakaleta nyama vitu vya kupika vingi vingi alivoleta Alivyoleta akaingia getini. Akaja katukabidhi sisi dada Katuambia leo wageni wangu watakuwa kama tisa hivi. Mm. Au kumi. Kwa hiyo pikeni chakula cha kutosha. Vinywaji nikiwaambia mlete vinywaji mneka vya kutosha mezani. Mm. Sahani za kutosha. Kila kitu cha kutosha. Mm -hmm. Tukamwambia sawa. Kwa hiyo basi alivoleta alivyotukabidhi vile. Mm Yaani nyama ameleta nyingi yaani nyama hata kidogo mikuku kibao simulie tena mi kule nimetoka kijijini mm. yani nyama kula kwangu ilikopo ni mara moja kwa mwezi sasa mm. eh, kushangaa nafika tena nyumba ya kifahari nyama tu wanapika kibao tunapika kibao ah, say hiyo siku nilikula nyama da <laughs> nilikula nyama nikajisi ah, nilifurahi sana nilikula nyama sana mm. wali sikula hata kidogo mm. nyama nilikula supu kwa sana kwanza nilinjoi maisha mm. nikasema ah kumbe mtu kuwa na pesa unaweza una, una, ukaishi life fulani hivi tu la kifahari pesa tu kumbe ni kitu kidogo mm. Ah, basi siku nilikula sana nilinjoi mm-hmm. ah, nimekaa basi wageni nao wameingia kutoka nje naangalia upande wa upande wa mbele ya nyumba hiyo naona mm. gari limeandikwa range gari leupe mm. nimeendelea mm. kuzunguka zunguka mazingira hapo hapo nje nimeuka tena upande wa pili ile wa nyuma ya nyumba mm. sehemu wana parking magari gari lingine tena naona tena leupe limeandikwa range mm. leupe kabisa lipya mm. ah, nikaachana nayo nikarudi zangu ndani kama kawaida nimekaa tumetulia vyakula vipo mezani, wageni wamekuja. Kumbuka amueleza hapo, mtambia kuna sherehe mm. Tukwambia sherehe ni ya nani? Akatwambia sherehe yani ni ya ndugu kama familia, yani tunasherekea. Tukamwambia sawa, tumeleta makochokocho kibao mezani, mm. wali chapati, mandazi, soda, vinywaji vya kila aina, tumevileta mezani, tumekaa mm. Tumekaa tunaona sasa, wageni wanaanza kuingia, wageni wanaanza kuingia mm yani wao wageni wanaoingia sasa ni wale wasanii kwanza sisi tunajishtukia hata siku tunaweza tukakaa na wasanii maana tumekaa mezani tu tunakula <laughs> wasanii mm. na mameneja mameneja wenzake wale wameona wameonae tumekaa mezani tunakula mm. eh, na kajala mara pap tunamuona eh, hiyo siku enjoy life kabisa nikasema ah ni fry kabisa yani ndo namuona kajala live eh. maana nilikuwa nimeshazoea kumuona kwenye tv ndio eh nikasema da kama nimeweza kumwona kajala live hata yes tunaweza nikamwona live ah, nikakaa tumekaa pale tunakula tunakunywa mm. kila kitu mm. sisi tu, tupo kama madada kazi wawili mm. eh, tunaona huyu amemaliza maji tunachukua kwenye friji tunaleta tunaongeza ah, amemaliza soda tunachukua tunaleta tunaongeza ah, ainadia wale mameneja wale wasanii wanamsifia sana mnaweza naambia da wadada kwa kazi wazuri sana chakula kimeisha tunaongeza nyama tunaongeza tunakula tulienjoy life kabisa mm. tumeanza kula tumetoa kila kitu mezani meza imekuwa safi tumesafia meza mm. tumekaa nao wageni eh, mm. tunamwona amunize yuko na mizawadi kibao mm. anampaka jala na watu wengine wanajipapasa eh, mm. si tunasemaga wanajipapasa kule kwetu tunasema wanajipapasa mfukoni wanajipapasa mfukoni tunaona tu mtoto anajipapasa mfukoni anaye mwingine anamrushia kichwani hivi anamshikia shikia hela hizo nyekundu nyekundu mm. tukasema da mtu kwa na hela ni unaishi kama upo mbinguni yani basi tumemsherekea hivyo nini na sisi tunamsherekea japokuwa sisi tuko bwani hatuna zile hela hela lakini sisi tunamsherekea tunamsherekea tujui nini tunasherekea mm. basi mimi kiundani tu nikavuta nikavuta picha ah, Kumbe hiyo harusi ya mlezi alio hiyo hiyo sherehe ya mlezi aliyotuambia ni kwa ajili ya Kajala. Mm. Hmm, tukavunga, mimi nikavunga mimi. Mm. Tukashirikia kila kitu. Tumekaa kidogo. Amuliza akatoka nje, na mm. wageni wakatoka nje. Mm. Na Kajala naye akatoka nje. Alipotoka nje, amunaize na Kajala wakabaki hapo jikoni karibia na nje yani, hawajafika nje kabisa. Mm. Harmonize akatoa kitambaa cheupe Mm. Harmonize alitoa kitambaa cheupe mm. akamfunga Kajala machoni Mm. eh, tukasema nini basi akamtoa nje, wakatoka nje na Kajala hapo haoni sasa, haoni kitu uh-huh. yani haoni yani hmm. haoni si rahisi tunamuona yaani haoni mm. yes amefungwa macho hivi mm. na kitambaa cheupe mm. eh Harmonize basi akatuita akatutoa nje wote tokea huko ndani tokea huko ndani kuna bonge la surprise kuna bonge la surprise leo kuna mtu tunamwekea mm. tukatoka basi nje yani kwa mwemko tunatamani kujua nini hili nimetoka tu nje pa na naona gari limefunikwa mm. yani limefunikwa mm. nikasema ni gari ni gari gani sikutaka kuchunguza mm. eh, tumefika hapo Harmonize sana za anaanza kumfungua Kajala macho mm kile kitambaa anamfungua amemfungua akamaliza Harmonize akachukua akachukua kitu mm. akaanza kufungua lile gari eh, kuiangalia kuitazama vizuri naona kumbe limeandikwa Kajala wani Kajala alivyoangalia ile gari hivi mm. akashtukani hakuamini akafurahi amnaizi hapo hapo anamtolea na ufunguo anampa Kajala akafurahi yani hakuamini analia yale machozi ya furaha mm. analia analia Kajala sasa hapo anamkabidhi kwa nakupenda mke wangu. Mke wangu ndio surprise alionikuwa nimekuandalia. Amaweza ndo Kajala. Eh, anambia ndio surprise alionikuwa nimekuandalia. Mm. Na kukabidhi hivi na kukabidhi kila kitu. Mm. Ili gari utaendesha utakuwa lako. Mm. Eh, Kajala hapo anafurahi yani aamini. Mm. Amini ah, ana, analia, mara anakaa chini, mara mara anasimama, yani analia. Eh, si huko Harmonize anatuambia tuseme surprise, anasema surprise, Harmonize ana surprise, na sisi tunaitikia surprise, surprise. Eh, yani alilia, yaani machozi yake ya furaha. Ah, na mimi nikatamani nikasema eh, mwenyewe nilitamani yani nikatamani nami yani ipo siku yani wanieke hivyo yani eh, wanafanyia surprise kama hiyo maana yaani maana sio kitu cha kawaida eh. gari ya renji yaani yani magari wanatembea wanatembelea matajiri mm-hmm. na watu wenye uwezo watu maarufu yani mm. Ah, basi nikafurahi kajala yani siakuamini mm. akachukua lile gari akawa analicheza cheza hapo nje maana hapo nje yani hapo nje kuna uwanja mkubwa yani hmm. anapiga tu zile raundi yani anaangalia kama ni ni kweli lugha ile anapewa ni aamini yani bado kuna kile yake aamini anaangalia ah ni kweli ile gari bado anapewa anapiga raundi hapo nje anapiga raundi hapo nje eh anapiga raundi amemaliza Hamleza anamwambia usijali usijali mke wangu gari ni lako uh-huh. just rest uh-huh. be comfortable uh-huh. relax alifurahi eh. sana namwambia basi hao watu walipoondoka wote mm. tunamwona mlinzi nasi si kabla hata tujaingia na tunamwona mlinzi mm. tunamwona na kajala na mnaizi kajala hapo ameshashuka kwenye gari sehemu mwambia mnaizi hilo gari ameshaliwezea amekumbatiana kila kitu amebusu mm. Kajala amejidai sasa kumloga lugha mm. akamwaga Harmonize bila kumwambia bye bye mm. akaondoka, mlinzi akamfungulia geti akaondoka mm. basi si tukarudi zetu ndani, wageni wameshaondoka, kila kitu sebleni tumeshacha sawa, mezani kila kitu mm. tumeingia zetu ndani, tumelala, maana si kazi afunga mlango sio kazi yetu, ni ya mm. walinzi mm -hmm. E, eh, si tumeingia zetu ndani tumelala basi mm Kajala akawa na mazoea tu ya kuja tu na lile gari napita labda wiki moja au siku kadhaa mm. anakuja tu na gari bali kwa hapa kwa Harmonize tunasherekea hivyo hivyo, anaondoka anakuja. Hapo alikuwa anapenda sana ugali mm. tu, eh, Kajala huwa anapenda yani anapenda sana ugali yani mm. kwa kuwa akija tu tunajua tu ah, ni Kajala anakuja tunasunga hapo kwa ugali fresh ya moto moto mm na nyama ya kurosti mm. tunatia na manjumati kibao mm. yani kufanya ni mboga ibambe mm. tunatia hapo tunamwandalia basi anakula na enjoy eh, kadira akawa anaendelea kuja siku nyingine mara anakuja na rafiki yake mm. basi kajala muda mwingine yani akawa amshazoea mazingira pale kwa harmonize Mm. muda mm. mwingine akija anaingia jikoni tu yeye anasonga tu kwa ugali chake tunamletea nyama nini kila kitu anapika mm. anakula anaondoka eh, tunakuja tunashangaa yule rafiki yake yule kajala yule aliyokupa na kujaraga naye mm. basi mm. siku tena mwanaweza akatambia kuna mgeni anakuja kumbe niwe rafiki yake kaja mm. akaja tunashangaa hey, eh, mbona naye anaingia jikoni anapika mm kwanza mi nikashangaa kwani yule dada anaingia jikoni anapika afu na rafiki kumbuka na rafiki yake kajala huyo mm. anaingia anapika afu kumbuka wakati yupo na kajala huyo dada huyo mm. awezi akaingia jikoni akapika atamwacha yeye ataka zake tu sebeni kama kawaida kajala ndo ataingia zake jikoni atapika kwa ugali ila hiyo siku kajala kuja mm akaingia jikoni akaingia jikoni akapika ah, si tukaona basi ni kitu cha kawaida si mm. msanii mwenzake mm. e, akaingia jikoni akapika tukala tukamaliza basi hivyo maisha yakaenda maisha yalivyoenda tumeendelea kufanya majukumu yetu ya ndani kama kawaida majukumu ya dada ya kazi tunajua kama kawaida nini kila kitu kama kawaida Basi hiyo siku tukaamka asubuhi amuneza akatwambia wekeni vitu sawa leo kuna mgeni wangu atakuja mgeni wangu mgeni yani ukisema mgeni yani ni mmoja mm. e, tukapika chakula tukila kizuri tu cha mtu cha mgeni mmoja yani vinywaji hatukutia mezani vingi tukaa tu vya wastani Mm-hmm. tukakaa zetu mezani tukaa tukamaliza tukanywa tukamaliza na huyo mgeni akafanyaje akaingia alikuwa ameingia na harmonize mgeni kwenye gari kumbuka mm. wakakaa sebeni wakala wakamaliza hata ile si dada ya kazi sisi madada ya kazi tunajuaga majukumu yetu mgeni akishakuja tunatoa vyombo mezani tunaangalia kipya kipo sawa tunafuta meza tukishamaliza kabla ya kulala kabla tujaenda kulala tuenda tunaosha vyombo tunaacha vyombo vinakuwa visafi ndio tunalala basi hizo siku tukafanya hivyo hivyo mm. tulivyofanya hivyo hivyo eh, tukamwona huyo dada yupo na harmonize sebleni mm. wamekaa sebleni wakawa wanapiga tu stori zao kuhusu mambo ya mziki maana si msanii mwenzake yule mambo ya mziki nini mm. tukawacha pale tukalala tunalala kama kawaida tukaenda tukalala kama kawaida si hatukutaka kuchunguza huyu dada ataondoka ama aondoke maana si kazi ya kufungua ya kufungua mlango sio kazi yetu ni kazi ya mlinzi ndio kazi yake mm. basi tukaingia tu ndani tukalala ilikopo ni usiku huo mm. tumelala ikafika kwenye saa sita hiyo mm. kwenye saa sita kwanza mi nimekuwa nimelala ndani sielewi maana dada mwenzangu wa kazi upo chumba hichi na mimi nipo chumba hichi mm. ambapo mi nipo chumba cha wapi cha hapa karibu na getini mm. kafika kwenye saa sita nikambona ah, kama sielewi mm. eh maana mi nikilalaga ni akili ilali yote mm. Mm-mm. yani nikilala ni kuna vitu baadhi navisikiasikia ah nikasikia kama chumbani kwa mtu yani kuna yale maongezi maongezi mara sauti ya mwanamke na kiume ah, lakini niko na tu kawaida labda ni ndoto mtu anaota unajua ndoto mtu anaweza akaota akaongea sauti ya kike akaongea sauti ya kiume basi mm -hmm. mimi zangu kama kawaida imefika kwenye saa saba hivi ile nimeshtuka pap chumba changu kipo karibu na geti mm. mara pap nikasikia uni napigwa pii nikachungulia kuchungulia mm. nikasema ni nani huyu nikachungulia hiyo nimechungulia bado oni wakati huu inaendelea kupiga mm. eh, nikamwona mlinzi naye ameamka maana mlinzi naye akuwa amesinzia mm. ameamka haraka haraka akaenda akachungulia akaona nikajala alikuwa nikajala kwa hiyo akafungua haraka haraka mm. alivyofungua haraka haraka kajala akaingia mm. kajala alivyoingia mlinzi akafunga geti haraka haraka Kajala kama anambeje mlinzi, ah, kumbe ume, umepitiwa na wewe, maana ni muda mrefu sana hapa nimekuja napiga honi, hujasikia. Mm. Niweza kumwambia yeye kwa nimepitiwa, samahani. Mm. Amwambia hivyo, ah, sawa. Mlinzi akaendelea na kazi yake ulinzi kama kawaida. Kajala akashuka zake kwenye gari, aliposhuka kwenye gari mm. akawa anafanya kama anabonyeza simu, mara anapiga na bonyeza simu mara anapiga, yani unamwona anahangaika kweli. Mimi nilikuwa namchungulia, namwona anahangaika kweli nikajua toka moja kwa moja nampigia nani Harmonize aje amfungulie mm. hasa mm. nikaa namwangalia bado tu anapiga naangaika nikasema hapa iwezekani nikatoka chumbani kwangu vile nafungua mlango ile nafungua mlango tu pap nakutana na Harmonize Harmonize akaniambia unaenda wapi nikamwambia nataka nikamfungulie kajala akaniambia ah usiende bwana wewe rudi chumbani endelea kupumzika endelea kulala mm. mimi mm. nishaamka hapa naenda kumfungulia mwenyewe mm. akamwambia sawa nikarudi chumbani Harmonize akatoka zake nje. Alipotoka zake nje, akaenda akampokea zake Kajala kama kawaida, wakawa wanaongea ongea pale. Mimi nikaendelea kulala, sijui nini kinaendelea. Mm. Wakaingia ndani chumbani direct hadi moja kwa moja. Wakati mimi nimelala, sijui nini kinaendelea. Mm. Ah, nimelala. Ah, usingizi umeshanijia njia wakati huo. Mm. Eh, baada ya muda kidogo nasikia sasa kelele, mara mlango unabamizwa pam pam, mara utanikoma kumbe ndo tabia yako, kumbe ndivyo ulivyo mm. utanikoma sijui nini, maneno kibao yani yale ugomvi ugomvi mm. mi nikasema nisichunguze sana, nikaendelea kulala mm. nikaendelea kulala, nilivyoendelea kulala kuendelea kuchungulia kwa dirishani nimegunduka sasa, kuendelea kuchungulia kwa dirishani namuona ajala ameingia kwenye gari aingia yaani ametoka nje eh, ametoka nje. Sasa sasa ameshabamiza mlango mm ameingia kwenye gari sasa ameingia kwenye gari na hasira ameingia kwenye gari na hasira mzee akaenda kafungua geti kwa haraka haraka mm. maana mimi najua direct tu mtu ana hasira alipofungua geti kwa haraka haraka kajana katoka na gari yake haraka haraka akatoka haraka haraka mm-hmm. sasa mm-hmm. alipotoka haraka haraka na ile gari akaichubua kidogo mm alivyochubua kidogo mimi akafunga zake geti kama kawaida alivyofunga geti kama kawaida mm, bado naendelea kuchungulia anasema mbona mbona huyu amonaizi ajatoka mm nikaa baada ya muda kidogo namuona namuona mwanaza ametoka amefika hadi pale getini ameshika kichwa hivi mm. eh, aliposhika kichwa hivi akabaki tu ameshika tu kichwa hivi nikasema kuja niendelee kulala mm. nisichunguze mm. sana nikaendelea kulala nikawacha huko eh, inaamka asubuhi sijajua hapo mwenezi ameingia ndani saa ngapi au amelala au hajalala sijajua mm. nimeamka kesho yake asubuhi kesho yake mm-hmm. asubuhi mimi nimetoka nje maana mimi usiku si ule mshtuko mshtuko mimi nilikuwa nausikia Mm. nikaamka tukawa tunapiga stori na huyo mlinzi mm. ah, jana unakumbuka usiku ulikuwaje? Mlinzi ee eh, yeye nakumbuka na nilijua hapa lazima kitawaka tu moto mm. kitawaka tu moto. Nikamwambia kwani nini? Akaambia sule dada unamkumbuka yule? Nikamwambia ah, namkumbuka yule dada, yule alikuwa anakujaga na kajala yule mm. yule dada sijuzi juzi leo jana usiku alivyokuja tukamfungulia geti mm tulipomfungulia geti ile na mwenezi wakaingia wakaendelea waka, waka na shughuli zao kama kawaida mm. walivyoendelea na shughuli zao kama kawaida kumbe huyo dada ndiye alifanyaje ndiye ndiye ndiye aliyesababisha hasa mlinzi mm. toka anadokeza dokeza ndio aliyesababisha kajala kutoka nje usiku ule kwa hasira mm. yaani kwa hasira na kuondoka nikamwambia ah kumbe mimi mwenyewe nilisikia kuwa nachungulia dirishani nasikiasikia ni sauti sauti vuruguvurugu kelele akaniambia ah kumbe na ulikuwa macho nikamwambia yeye nilikuwa macho wakati na nawachungulia dirishani nasikia sikia sauti sauti chumbani ugomvi ugomvi utanikoma leo sijui mm. eh kuguruka nyuma tu pap mimi nipo napiga story na nimezunguka tu nyuma pap namuona Harmonize ndio nikashtuka nilivyoshtuka akaniambia ah kumbe ndo kumbe ndo kumbe ndo tabia yako akamwambia ni nini akamwambia au maongezi mliokuwa mnaongea mlikuwa mnatudadisi kumbe mlikuwa mnatudadisi usiku nini kinaendelea eh, mm. tumebaki tu hivi tumepigwa na butwa mimi na mbiza tumekaa tupigwa na butwa tunashangaa mm. akaambia sasa dada wa kazi njoo hapa mm. akaniita akaniambia mshahara wako unamdai kiasi gani nikamtajia bwana mshahara wangu ni kiasi fulani kilichokuwa kimebakia mm. basi akanipa zangu akaniambia dada ondoka mm. mi nikaondoka zangu nikawaacha nikawaacha sikujua kinachoendelea lakini ku mi nimeshaondoka huko nilikuwa na komuniketi na ule mlinzi maana tuku tunawasiliana tunawasiliana sana kwa mm. sana mm. naongea naye namwambia vipi huko kunaendaje huyu mlinzi mwenyewe akaniambia mi mwenyewe bosi aliniondoa bwana nikamwambia ah, kumbe alikuondoa baada ya mi kuniondoa akaniambia ameniondoa bwana sivi nafanya kazi sehemu nyingine nikamwambia basi sawa yaani hicho ndo chanzo cha Harmonize cha Harmonize kuniondoa nyumbani kwake basi stori ikaishia hapo sikutaka kufuatilia kinachoendelea asante kwa hiyo huyo dada mwingine aliyekuwepo, kuna dada mwingine alikuwa ndani ulimuona au ulikuwa unahisi tu? yule dada alikupo ndani mm. nilikuwepo na hisi tu ila hujamuona eh nikupo sijamuona mm. eh ah, sawa basi sawa mimi nikupe pole sana nikushukuru kwa kushare nasi story kamili ya nini ambacho kimetokea asante sana nikushukuru pia wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii hayo ni maneno ya kwake dada wa kazi kutoka kwa harmonize